Happy Passover. Tonight at sundown, Jewish communities in Canada and around the world will celebrate the start of Passover by sitting down for the Seder. Families and loved ones will gather to read from the Haggadah, sing the Four Questions, hide the Afikomen, and recline just a little in celebration of freedom. Passover commemorates the liberation of the Israelites from slavery in ancient Egypt. It's a story of the triumph of freedom over bondage, and of the enduring strength of the Jewish people. For all of us, the Passover story is a call to action and a reminder that we all have the power to be a voice for justice. La fête de Pessah est également une occasion de célébrer la communauté juive du Canada. Chaque jour, les Canadiens d'origine juive apportent des contributions importantes à notre pays et continuent de façonner le Canada et notre monde pour le mieux. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons santé, joie et bonheur à tous ceux qui célèbrent. Chag Pesach Samer.